Кутюр? Да. А, так. Что это за выступление? Это которое китайская, да? Да. Ну, точнее, из пяти, из пяти песен. А, песен, да, да. Это, выступление, это выступление на китайском, поэтому не знаю, как оно <laughs> называется на английском. В общем, так мы выступление распознаем. А, здесь Шаньон <laughs> и Дэн Чаоян. И, кстати, блин, это было супер, что Жанью спасли? Да. А, точно. А здесь самый сильный ребят, по Я где, да? Ну, понял. Здесь Чал, Чальян. Я наконец-то увижу Чальяна нормально, <laughs> вырезанным. Ура! Они а, все черненькие. Зай, зай, здесь. Они все, что ты заметил, они все черненькие. Да. вы здесь. Да. Я вспомнила. Вау! Заи! Офигеть они! О, Ваничен! Еще один спасен мальчик. <laughs> О, подожди. А, читала, читала. Снова Олень. Снова наши любимки вместе. Ой, Какой красивый. Я говорю, снова наши любимки вместе. такой красивый. О, Хайвей, ничего себе. Опять люстры. Хайвей и люстры просто неразделимы. Хайвей центр.

Это Миношвили. Почему они все так похудели? Посмотри на это. Очень треугольно. Э, может, вы так накрасили? Вау! нравится, определенно. О. Ближе, ближе. Давай. Движение на Еруджибо. Да, да, вообще сама энергетика. Да.

что остынет. Ну да. Он не зря в топ-5. Секси. Она прям в образе. Вот этот мальчик. Да, да, да. Зай. Его зовут Зай. Зай. О, боже. Он это ты Дзаи, да, на пятом ну, месте. Ну, я поняла, почему. <laughs> Да, ну Дзаи, он, а, дос... А, ну, он, он достоин, Дзаи достоин своего пятого места, да. Он достоин даже большего, выше места, потому что он, да, действительно очень талантливый а, мальчик. Он, не может и он, он прям действительно, здесь он прям взгляд цеплял, он такой весь в образе, и прям видно, что он кайфует. Я это даже не знаю и заметила его, я даже знаю. Так что да. А, знаешь, здесь э, в этом был косяк в прошлом туре. Короче, китайцам же запрещено волосы красить mm парням. А они, короче, всех перекрасили. И в итоге потом, когда э, вышли выступления, тех, кто был блондинами, они тупо, короче, вырезали. И здесь был один парнишка, который мне нравится, Дэн Чаоян. Uh И его просто вырезали из выступления, потому что он был блондином. А тех парней, которые, например, были в топ-9, но блондины, им перекрасили волосы. Mm-hmm. Да, это, конечно... сами. да? Ну да, главное, с ними постарались, а остальных просто тупо вырезали. Поэтому, да, и в этой команде еще двое спасенных парней. Mm-hmm. То есть в следующий тур прошли 35, но троих парней спасли, и э, двое, двое парней в этой команде были, и один из них мой любимчик, любимчик. которого я обожаю, с шикарным голосом, Жанин. В общем, э, классная песня, Такое выступление тоже очень чувственное, я бы сказала, да. Оно вот именно мне Юра Джона помнит, да? по своей энергетике, энергетике, да. Поэтому да, нам понравилось. <laughs> Мы любим такие выступления.